¿Qué tal, cuarentenials y cincuentenials? Soy Sebastián, tengo 51 años y conseguí entrar en forma por primera vez después de los 50. Y hoy les hablaré de las 6 costumbres chinas que te harán vivir más y mejor. Bienvenidos a 50 Plus, porque los de nuestra edad también podemos. Vamos a la intro y les cuento todo. ¿Y sabías que seis en chino con una sola mano se dice así? 6, como cool, Número 6. Beber agua tibia con limón antes de comer. Aquí en China, cuando te sientas en un restaurante, antes que nada y sin pedirte, te sirven un vasito de agua tibia con limón, inclusive hasta el Pizza Hut. En realidad esto no tiene los efectos milagrosos que andan diciendo allá por occidente, pero ayuda a llenar el estómago evitando que comas más de lo que necesitas. También te da una sensación de placer y seguramente tendrá algún otro beneficio milenar que desconozco. Lo único que sé es que al principio cuando me lo traían decía ¿Qué me está trayendo esta loca? Trae una birra, nena! Pero después con el tiempo me acostumbré y cuando no me lo traen enseguida ya empiezo a ver qué está pasando. Número 5 bailes coreografados en las plazas públicas. Después de cenar entre las 7 y las 8.30 y sin excepción en toda ciudad de China, grupos de personas normalmente a partir de los 40 años y hasta 70 y 80 juntan en las plazas para bailar o simplemente hacer movimientos sincronizados y con una buena cuota de coordinación motora. Hay una líder que lleva el altavoz a batería y que se encarga de empezar y los otros simplemente la siguen como pueden. Hay que ser muy inteligente para saber que esto ayudará a mantener la movilidad y flexibilidad y por supuesto al tener que esforzarte a memorizar y sincronizar los movimientos ayuda a prolongar la salud mental. Número 4. Hacer caquita en cuclillas. Todos sabemos que estamos diseñados genéticamente para hacerlo en cuclillas. Incluso está probado que haciéndolo sentado no tenemos que esforzar muchísimo más. No olvidemos que Elvis se murió de tanto hacer fuerza para que la caquita salga. Lógico que su estado físico era lamentable, sino no se hubiese muerto cagando. Ahí está sentado el músculo rectal, que es el encargado de no dejar que la cajita salga. Ahora está trabajando y solo se libera 100% cuando estamos en cuclillas. Todo el problema comenzó cuando Sir Harrington inventó para su reina Isabel I, que tenía algunos problemas de movilidad, el padre del que es hoy el inodoro su reina podía cagar cómodamente sentada. De ahí viene que muchos digan me voy al trono. Pero piensen, fue inventado para alguien que tenía problemas de movilidad y luego nosotros lo adoptamos como una forma normal de hacer nuestras necesidades. Es como si el invento de la silla de ruedas para los que no pueden caminar lo hubiésemos adoptado también por comodidad y hoy nadie caminase. Todo Occidente usando sillas de ruedas. ¿Se imaginan? Todos los abuelos en China, no importa la edad, siguen haciéndolo así. Imagínense cómo esto les conserva la flexibilidad y la agilidad por siempre. Pero si se han preocupado al saber que no lo están haciendo bien, les tengo una solución. No corran a romper el inodoro de sus baños y dejar el agujero. ¡No! por poquito dinero se puede comprar este taburetito que podrás poner y quitar cuando quieras y así adoptar el ángulo correcto para facilitar la defecación y prevenir enfermedades como la hemorroides y hasta el derrame cerebral. ¡Número 3! Me avisan desde producción que el vídeo está quedando un poco largo. Así que las otras tres en el próximo, aquí, ¿ok? Déjame en los comentarios si crees que podrías adoptar algunas de estas costumbres. Y ya sabes, si te ha gustado el vídeo, para suscribirse aquí. Y si quieres entrar en forma, aquí te dejo la lista de cómo hacerlo fácil fácil, especialmente para los que son medios perezosos. Así que, chao.